Congreso Mutacional. Yo describo una vida que está pasando, veo todo lo que va pasando y yo me adapto muy bien a lo que va pasando y acepto muy bien todo lo que va pasando y voy recordando pero me voy excluyendo, me sigo excluyendo. El desafío que viene es incluirnos absolutamente. Soy yo creando eso. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional, sf.com. Tenés que escribir. Thank you.